des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centres ont frappé des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova, du peuple de Lugansk République, Yampolovka, Torskoye et Grigorovka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, jusqu'à 130 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, une installation gradée MLRS et un obusier automoteur à ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités du groupe de force sud, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, les pertes quotidiennes de l'ennemi se sont élevées à plus de 340 militaires et mercenaires, deux chars, quatre fantassins véhicules de combat, 6 véhicules de combat blindés, 9 véhicules. Une installation de MLRS Hurricane, ainsi que des obusiers des 20 et des 30. Dans les directions Sidonetsk et Zaporizhia, des frappes aériennes de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vladimirovka, Vuledar de la République populaire de Donetsk, Malinovka et Sherbaki de région de Zaporozhye. Au cours de la journée, plus de 25 militaires ukrainiens et deux véhicules blindés de combat ont été détruits dans ces zones. Dans la direction de Kherson, à la suite de tirs ennemis, jusqu'à 25 militaires ukrainiens, 11 véhicules et 3 obusiers des 30 ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 93 unités d'artillerie en position de tir, en effectif et en équipement dans seul district en une journée. Un lanceur automoteur du système de missiles antiaérien ukrainien Bukamin a été détruit près de la colonie de Grobanikovka dans la région de Soumy. Un dépôt de munitions de la 126e brigade de défense territoriale a été détruit près du village d'Olgovka, dans la région de Kherson. De plus, dans la zone de la colonie de Zelizniknoé, dans la région de Zaporozhye, le stockage de carburant de la 102e brigade de défense territoriale a été détruit. Un hélicoptère milite de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone du village de Tmirovka, dans la région de Zaporozhye. En outre, au cours de la journée, un missile opérationnel tactique Grom 2, trois roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR ont été interceptées et deux véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Novoandrivka et Zloniga du Donetsk. République populaire. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 404 avions, 227 hélicoptères, 3622 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8472 chars et autres véhicules blindés de combat, 1076 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4462 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 9199 unités de véhicules militaires spéciaux.